Eh, ngantor Mas Iman. Iya, Mas Budi. Pamit dulu ya. Mari, mari. Dari mana aja lo? Jam Maaf, baru datang. Maaf Pak, tadi saya ada salah dikit di depan tadi. Lu tahu kan tadi kita baru ada pitching penting buat perusahaan kita lu malah datang telat aduh nggak berguna lu nih pekerjaan baru besok harus selesai ya tapi pak nggak mau tahu gua besok harus selesai Sayang. Sayang kamu kenapa? Sayang, bangun sayang. Sayang. Tolong! Nggak berguna lu. Sama tahu gua besok harus selesai. Tolong! Oh bisa memperbaiki yang telah terjadi. Koin ini adalah jawabannya. Lemparkan koin ini, jika kepala yang keluar, kau bisa memutar kembali waktu. Kau hanya dapat mencobanya satu kali saja. Semoga beruntung. Eh, ngantor Mas Iman. Iya, Mas Budi. Pamit dulu ya. Mari, mari. Bang, eh, bina karya ya? Oh iya. Cepetan, Bang. Iya, iya, santai. Naik, naik. Halo? Halo? Dri, kamu di mana? Aku di rumah. Kamu jangan kemana-mana, aku kesana sekarang. Iya. Kamu jangan kemana-mana, aku kesana sekarang. Iya. Aku bingung memulai ceritanya dari mana. Tapi aku mau kamu simpan koin ini buat aku. Ini yang buat kamu ada di sini. eh handphone aku mana ya kamu taruh di mana aduh handphone aku tinggalan deh aku ambil dulu ya sebentar ya udah jangan lama-lama ya lama banget mana ya hmm. Meski waktu dapat pulang, tapi kematian tak bisa kau elakkan.